Алло, папа, привет. Слушай, пап, я тут в торговом центре. Мне очень, очень, очень, очень понравилась одна маечка. Но мне не хватает на нее каких-то 50 тысяч рубликов. Ну, па. ну ты возьми взяточку для любимой дочечки, ну как в прошлый раз. Ну или там, я не знаю, налоги подними для этих нищебродов. Спасибо, мой хороший, люблю тебя безумно. Дайте мне, пожалуйста, две. Я же дочь депутата вообще-то. Знаешь, мне мой папа сказал, что на день рождения я могу заказать все, что угодно. И что ты хочешь? Верблюда. Как зачем? Ну вот ты только представь, Москва. Все едут на своих задроченных аудиохах, меринах. Уже народ ничем не удивишь, тем более у меня эти корыта уже давно есть. А тут, представляешь, я такая и на верблюде. Все охуеют просто. А, нет, я хочу себе розового фламинго. Так вроде бы фламинго же это птица. И что, что птица? Вообще-то я дочь депутата. Для моего папы нет ничего невозможного. Привезет мне, значит, грузового фламинго. Thank you. Охренел! Ты не видишь, что ли, кто перед тобой? Я дочь депутата. Девушка, так вы человека сбили. И чё? Я не виновата, что они не видят, что едет дочь депутата. Так вы же ему по голове проехали, у него башка отлетела. Он же помер. И чё, что помер? Одним больше нищебродом, одним меньше, мне вообще-то похую. Так вас же посадят, девушка. Меня посадят? Не смеши, я дочь депутата. Еще не такой судья не родился, который мог бы закрыть дочь депутата. Понял? Танцуй теперь. Я дочь депутата, танцуй, говорю. Алло, папа, тут какой-то мудак меня остановил на дороге. Я ему говорю, танцуй, сука. А он мне говорит, я при исполнении. А я ему говорю, и чё, блядь, я дочь депутата. Слушай, а ты что пьешь-то? Да это кровь младенцев. А откуда берешь? Знаешь, у папы полный подвал этих младенцев. А зачем ты ее пьешь? Я просто, когда ее пить перестаю, я становлюсь, блядь, какой-то адекватной, что ли. У меня появляется сопереживание к людям. А я-то дочь депутата, я не могу себе позволить такое. Я же должна быть мразью конченой. Я мразь.